amaanyi tulina embundu mwazigulawa abalagi batagenda zigula mwajja muli bapolojo nga temulina kyemulina gavumenti nezibegattako naabo abaaliyo nga balimu extano kubanga ne enalemu ekimanyi tulina aba extano omugwa bano bakiriiki yaabagwagwa bambabazi baba wange ku ssente nga muli mu lutalo likewise mu kkubo lye erimu lye wayitamu bangi basobola okussaamu essente nga takutte yadde ekiso ky'emmundu bwekiti n'aba nga ajja kukulwanyisa lwa wisdom nakkuba ettale naye bw'ovaamu bistatimenti ebyo nga bw'olina amaanyi baggezeeko twazze mu lwesi Gendo lwanyise ku America tulabe amaanyi ago we genkana. I am the president of Uganda. If you want to check my, my power, you, you try it. Nda ke Iran, lwanyisa ku Russia, gezaako South Africa ogikube, tujja manya nti seba akasajja kyekoogera ako kalaba kalumanywera. amanyi gako tugeewulire naye omukulembeze w'eggwanga tajjayo biso ku baakulembera saying that if the administrators get less pay than the scientists that it will spoil administration. I am the president of Uganda. If you want to check my, my power, you, you try it. Eh, atulaba kuna medias uganda e, eh, neetaagayo omuzira kisa abantu nga bano babataano ku bino wammanga kati nafuuse musumba omanye <laughs> omusumba w'abaasaba ensigo atabuka njagala omuntu anangulirayo omuzindalo guno banenkoyo gukwata woba oli denmark oba oli luddawa bungereza wa njagalayo omuzindalo guno wenagutuuza honalebu omuzindalo guno ogunyimbiridde ebbanga nange mpulira ddala kinkutteko kati ali ebweru yenna ngaosobola okungulira omuzindalo guno guwereze sho nga zino ziba zammwe nze njikola ah, kubanga kuno konnamedias uganda tusomesa busomesa kati ate bw'obanga ggwe ojjaku eno cyano n'oyiga ebirungi honalebo jakana nadduli byabaweereza naye nga n'omuzindayo guno tosobola contributinga ku cyano aa ate awo oba mubi nnyo nnyini ddala mbanirizaako ate colonel medias uganda abatulabira ken medias ugi abatulabira ne fresh media uganda eya muganda wange senoga kalimu mbanirizaako omulundi guno ogw'olunaku oluno olwaleero abantu bano wammanga banoonyeeko kubanga ebintu mazo bikakasa nti nno bintu byebakola birungi ddala kuliko uh, keisolo botique Uh, keisolo botique nga bano batunda ebintu bingi nnyo nnyo nnyo nnyo ebyabaana simanya ggwe oyagala oyagala oyagala bazita uh, bazita baby kalia baby bags uh, napi Eh, mwabakazi abagenda okuzaala mweyunire ebotiiki eyo ajja ah, kubanga ebamalako buli kimu kyemwetaaga mukubireko ku not musavu not emu mwenda mwenda mukaaga abina ah, not musavu not emu mwenda mwenda mukaaga bina omukyalo oyo bamwita nalanga rebeeka bwemukubirako eh, mugambe nti enamba eno twagiwuliddeko nemedias uganda ah, ajja kuba ekintu akimaliza ate omulala yowa lopa free lopa free ono musajja muganda era ah, yeddira ngeye yeddira ngeye akukolera ebintu bingi nnyo Uh, ah, lope free uh, ah, mosquital parent nga akokoka kuyamba okuba nti nno uh, ekintu ekikwatagana n'ensiri ogenda kuba nga okimaze okimaze ate mbanirizaako conline medias uh, uganda uh, nga we mbagambye nti nno mwabali ebweru abali e canada abali ebungereza hey, eh, musindike mugambe nti nno kamera yiiyo hey, eh, yakutambuza ya cyano nze sibasaba ssente aa sente zammwe ezo muzeekolaki muzeesigaiza kubana nange mmanyi temuyina n'ebintu ebikalu gwali eyo ebungereza kamera ziri eyo simanya muzisindike sebo muve mu bintu byomuzanya honalebo nkwanirizaako nate economidias uganda eh. nange mm. okuddamu okukwatagana nammwe mm. nja kwegattako naawe mu nsaba gyosabyemu mm. bayibuli eno yasoma ebigambo ebirungi nega nti omukono oguyita waggulu gunaawe bwange ekitiibwa okuika olusinga ku mukono gwe oguyita wansi kubanga omukono oguyita waggulu gwe gutoola ekimu ekyekkumi okuwaayo wabula te oguyita wansi gutega ekimu ekyekkumi okutwala hmm. nabwe kiti mukkirana hmm. omuntu bw'aba asabye obuyambi kibawase hmm. aba alina kyasobola okuwa kubanga ekitiibwa kyagerekebwa dda nti oguyita waggulu guliweebwanga ekitiibwa hmm. naye okusaba kusikwa bwa bbeega hmm, abatalina kyebasobola kwekola naye kuno bakuyita kuyambagana hmm. oba ontegedde kale mukuyambagana okwo kyekyasinza okuba ekikulu noliyaga nti mazima ddala olunaku lwolwaliro okakasiddwa mubagaby eggwasinze namwandu eyawaayo epeesa kale mu peesa gwolina ku saati yennungi nempaleyo osobola okukeera enkyanoga nti mukuyambagana kwaffe sijja kuwa gonna nepeesero litwala oteke ku saati yo naawe kale mukyo nzeja kanasoma nnaddule mutabani w'olutabaalo ebbanga lyonna nja sigala kyekimu obutakyuka era obutagezaako kubeeramu abo bannakyeyitize bannakyewanga mm. obanga <clears throat> bwonaotunuulira omuntu bwafuuka ekigenzigenzi mm. nina kunywererako ebyo byanteekwamu n'ebyansomesebwa nga nina okugeraganya eggwanga lyaffe mu siteeke we tuli mm. ne position jitekeddwa okutuulamu okakasa nti eggwanga lisisetula ekigere n'abantu nabwo kityo yenna yenna ali eyo nga wali badde weetaaga tutambulire wamu kkiriza nti principe ezo bbiri ojja ozitegedde nti ŋŋenda kwegatta kujja kanasomani nadduli entegeera ye kyonna kyennassaawo kiteeka okuba nga kirina question egamba abantu baganyulwaki ekyo kimu namba t eggwanga ligenda kufunamu ki hmm. kakati mukusembayo olutujja kuba tufaanaganye mm. bayibuli kyesoma ekitalo ekimu ekyobwojjo bubiri ekiritema ku lwobutuukirivu n'obutali butuukirivu mm. kyentegeeza mu kyo mm. jangu n'amazima nabagalisa emirembe gya katonda emirungi n'okuwuliziganya kwa puroguramu y'olwaleero mm. tusobole okubaako tusise tulira ekigere katonda bankuumire amiina bo ah, mu nsonga zembadde njagala leero bakulaakuna ne media uganda mm. obamulunguliremu yensonga y'omukulembeze w'eggwanga okugamba hmm. nti yabadde ayogerako ku musaala gw'abasomesa hmm. aba arts ne sciences hmm. mu kino n'avaayo n'agamba nti ye tewaliwo amutegeerera era nga ye pulezidenti yalina powers eza buli kimu mwenjagala mbuulize ffe abaamulonda tukimanyi nti noye pulezidenti naye atujjukiza bujjukiza nti ye pulezidenti kokusinzira nga mukatambi nga abatwalako ku online media z uganda nga bwe mukawulidde omukulembeze weggwanga awo ngaayogera bwatyo bwe yabadde ayogera ku nsonga y'omusaala gw'abasomesa aba arts ne sciences wamu n'ensonga y'ebijambiya naye tugenda kuba tugikonakoko eyomubaka omukyala w'emukono nambuzi okuba nti no yalumbibwa honarebu mm. tutandikire wa, wa president wegwanga okutujukiza amanyige na kikyali bana online media z Uganda mm. wamu ne bantu banange mm. bwe tukwe mu lusolo mu lukiza mu nkola ya federal system mm. olusolukiza mu nkola ey'obuweereza nga tusinzidde ku individual merit gundi asosola asobola ki mm. awatali busosoze bw'amawanga yadde eddiini oba okusawo kw'omukwano mm. wabula mukufaayo kwokusitula eggwanga netugaa nti tujja tutwala birowoozo nantegeera njozayoza ata n'okwebaza abo bannanyini kutunuulira online medias uganda ng'ekyensonga gye bali n'okuwaayo ebidde bwabwe n'ebirowoozo hmm. okukeera nkyokuwuliriza entakerera obutakoowa atali jakana somani naduli yekka mutabani w'olutabaalo hmm. wabula n'abasigalidde abakyazibwa ku mukutu guno nabwo kityo okudda ku nsonga ebuuziddwa mu ddiiro naabo abalabye katambi nga bwe kabaweereddwa mm. nja kusooka nonyirirwa bayibuli kristo lwetegeeza nga his excellence the president himself mm. yakwata bayibuli eyo mweyalayira ngaomukristaayo yagamba nti bwe mutalyetoowazanga abaana abato mm. n'obwakabaka bw'omu ggulu buli bajjibwako mufuna bulungi nabwekityo his excellency the president ebigambo ebinfulumamu nga katambi bwokalabye biraga butali bwetoowaze ngaekirindiriddwa kiri ekintu eki hmm. obwakabaka bwe bumugibweko bweyeeyogererezaamu nemuweyaŋŋamizza ng'alaga ntibuyinza kukeera nkya ye n'agamba nti yenna ayagala otesitinga ku maanyi gange hmm. agezeeko alabe hmm. amakulu nti tulinda ekyokuva mu pulezidenti tulinda saavisi mm. tabyawula nabwekityo bannayuganda njagala kukutegeeza his excellent president mm. tebatunuulidde supremaseyo ey'obwannamunigina mu kutuula mu kifo w'oli mm. kubanga ate wasangawo abaali bakirimu tubuuza baasirikirawa onfuna bulungi wabula saavisi ekulindwamu kwe kukkiriza okuba nti osobola okutambulira mu hamone wamu n'abantu b'okulembera mu kitiibwa kyabwe ng'okitaddewo so si mampaati g'amaanyi gakulembezesa kubanga buli omu akimanyi nti ekigambo fountain of honor kizitowa kinene mu ggwanga uganda ekyokubiri mm. buli muntu yenna ali mu ggwanga lino akimanyi nti woga nti saabasajja kabaka bwonaoyogera ku mugabe mm. bwonaoyogera kw'omukama buli omu akitegeera nti ekitiibwa ekyennono kirina enkizo yanjawulo ne bukeera enkyeera n'oyogera ku nsonga yemu nti bwe naga nti bishopu sheehe n'abasigalidde pastors baba bamanyi nti buli kkoba omuntu mwomwogeramu ekyo tikyetaaga kunnyonnyola bannayuganda nti bakinnyonnyolerwe amaanyi go buli omwaga manyi naye atagasinza okuba mu ggwe ebitundu 95 ku buli kikumi goleseddwa mu bukyamu olwali tewaliwo mukwano guzimbiddwa guleeta banna uganda kutambula naawe okujjako okuva mu statement esobola okukangamukko onyenyemu olabe nti baliwo abayinza okuduma n'okupakuka naye ekikulembera mu kyo bwebu kyega nti so simaanyi ga bifuba ge twegomba wabula twegomba obutegeevu obusinza ku nvi enjeru z'olimu ekisaawa zino tubala butegeevu simaanyi Ofuna bulungi. Bova mu statement yegamba nti gwenga president okuba nti totekeddwa kuwabulwa ku musaala ki ogutekeddwa okuwebwa banna sciences in comparison with the art teachers hmm. omanyi bulungi kiki otekeddwa okukola era naawe noowe ekyokulabirako nga omukulembeze weggwanga noga his excellent president esente zokolera bannayuganda zebawulidde mu katambi ako hmm. njagala kukutegeeza obeemu akamunyeenya akatonotono mu bigambo bino nga byamagezi gwogambye nti yenna n'awakanya obuyinza abo bwolimu oteeka esiteesi okumulaga nti nze gundi ekyo si kyetutunuulidde tutunuulidde birina kuva mu buyinza abo bwolimu essaawa zino kulia. Chenjagala kutegeza. Mm. Nti bobo yagala kulaga manyi mu kutegera kwensonge eyo. Mm. Dayoko le comparison ku sente zofuna okuva mu kinyana mu mukenda mukaga. Mm. To when oba president we bwati bokubange yali enkole yebibine etandika nokuganti omuntu anaba kirizibwa okusalawo nga kaluke kakulese. Mm. Ye yatandika kyenda mukaga. Other local councils zatandika kyenda munana. Mm. nga biri tubisse era nga tubitunuulidde ebiseera by'okuwamba bye mwalimu ebyokwetereeza okuva kyenda mukaaga nga tubala omusaala gwo mpaka b abiri mu gumu w'oli bwe tuwa komparizoni obugagga bw'olina tebuva mu musaala ogwo olyoka owa komparizoni ku musomesa wa sansi n'owa ati okumutegeeza nti ddala gwe toweebwa magezi ku kikitekeddwa kukolebwa ku ekyo wakubye bali bweyogedde ensobi eyefaananyizibwa bwetyo nti omukulembeze tava mu bistatimenti byakyana kite ebyo mubakulembera naffe bwetukeere nkya tukwaze obugagga bwolina nga kitaawo twamulaba kusoma kukatebe mm. nga kasitamira enkulugo tebuyinza kukeera nkya n'ogamba nti obugagga bwobukoleredde bukolerezi waliwo n'obunyage oba nfuna bulungi kale mukyo bwetutegeeza nti mm. <coughs> essente ezo zikoleredde ngeraku n'obugagga bwe watutegeezaako emegawo nti tolinaawo okwejjusa byonna byoli hmm. teri akuyambyeko hmm. teri ennagwe weeguya hmm. nabwo kityo n'okwejjusa kyokulina kubanga obikoleredde bibyo ku miliyoni mukaaga egyo n'ekitundu maana satu n'ekitundu emitwalo nkaaga ddala nga bwe bugagga bwolina bwokoleredde mu myaka asatu mu etaano ne bubako n'ebyobugagga byolaga ng'ente z'olina ziva mu ebyo ne bwoba otandika n'ente kikumi emyaka asatu muetano tusobola okuba mu mitwalo ana oba asatu g'olina <laughs> tuba tuzazizaala nnyo gundi nyingi nnyo onfuna bulungi nabwakitemuve mu kugeresa kw'okukozesa kw'obuyinza n'okuba nti mukkakkanya abo be mukulembera mm. mukuba abaana abato b'ebirowoozo ng'omukulembeze w'eggwanga you have to be smart n'ekigambo ky'onossaawo nga kimaze okusengejjebwa kigenda kuleeta buzibu ki kigenda kuleeta buzibu ki nabwekityo statement ya his excellence the president eri ebitundu kikumi ku buli kikumi teyabaddemu kulowooza hmm. na statement kyedda mu abo bakulembera hmm. ekyokubiri mm. ani yakutegeeza nti sciences mm. zezimirizzaawo gwanga kubanga gwe kenyini kakyangojja tiwakola sciences mm. wakola social science kyerivudde likulema mm. nga kyekibuuzo kinyina okuteekawo nti kakati oyagala kufunayo ba sciensi bali tubongeze ku musaala tufune bangi abajja nokusobola okuyingira mu byobufuzi babitegere kubanga sciensi gwe tunuulidde yalina okujja atereza ebyobufuzi mm. ekyo si bwe guli nabwekityo obutegevu obwensi bwe bugamba butya tuddayo ku genesisi y'eggwanga lino okusinziira ku misolo gye tukuŋŋaanya okuva mu kyenda mu esatu oba eggwanga walisinkaganira hmm. n'essaawa ya leero ogasseeko ki kankwe ekyokulabirako bino byonna bye tukayanamu temuli mu makulu hmm. naawe byoleeta temuli maki makulu singa wali otegeera ng'eggwanga olyagaliziza n'okukakkalanisa n'ogaa nti tujja ddi teka ku ttebe etegeerekeka tewali soso kola bwasanga baganda nga tulime mwanyi mm. notusanga tulina pamba notusanga tulina ebitooke mm. notusanga tulina taaba n'ebisigalidde betuyita cash crops eziri mu short term n'ogattako ne zalongo term ezebbiri waali badde otunudde sizoni z'eggwanga zino nga ziri ezi olwaliro mu kutegeeraku twali badde tuyingidde mu sizoni ey'okusatu nga sizoni gyeŋŋamba ey'okusatu evaawa byebiseera byakasana ebiseera ebyakasana okuteka ka makungula gokkaza ensigo gye tunajjamu netutekawo irrigation scheme nayo netondwawo nga mubiseera byakaza ntusigala tulima ze season ezalibadde mmeka nogamba nti ddala gavumenti nga nze his excellent president hmm. amawanga gano ge tutaddemu embassies netusawo nokukolagana ntaddewo akatale akagazi mulime kasooli wammwe mulime ebijanjaalo mulime kye tuyita emwanyi akatale weekali netutekawo ne standard yesente ezitalimu mbeera yakuguka ya bulijjo akatale kenkomeredde ate ekyo kyaliyambye gavumenti okusolooza emisolo emiyitirivu notabamu ku lwadwalikana kuba nti sansi njongeza ate arts mukutte oli mugaddi bengali wakuba nti walemwa toli mukuba nti ate otereeza gavumenti eneefugika nga era etegereka mu gavumenti enyangu z'okufuga hmm. uganda lwa seasonses wano katale kokkake katubulamu kubanga abantu olwedde bo bakozi mmwe mubattiridde otadwalikana nebyo mubusinywa nyongeza sciences na arts oba muto wakutegera kwabyanfuga enungam naye nga ate kino kyo nkitegeera bulijjo nti mwefudde abazibe bamaaso naye nga mulaba ebintu byemukola mubikola bugenderere his ex the president hmm. akamwako katekwa kuba kayonjo olunaku lwokeera nga tewewulidde bulungi kikakatako owummule buwummuzi teri ajja kuvunaana teba naye ebigambo ng'ebyo tebiva mu mukulembeze wa ggwanga yenna ayagala okutestinga ku maanyi gange abaffe simaanyi bikolwa services gwe teweegomba kuba nammwe balinansa ne muhoozi ekyo kyomutegitaddemu ajja yeefuge naye atandike tubulukukira mu mbuluka yeyo kubanga nina amaanyi tulina embundu mwazigula wa abalagi batagenda zigula mwajja muli bapolojo nga temulina kye mulina hmm. gavumenti ne zigubaegattako n'abo abaaliyo nga balimu extano kubanga ne enalemu ekimanyi tulina ba extano omugwa bano bakiriiki yabagwagwa bambabazi baba wange ku ssente nga muli mu lutalo likewise mu kkubo lye erimu lye wayitamu bangi basobola okussaamu essente nga takutte yadde ekiso ky'emmundu bwekiti n'aba nga ajja kukulwanyisa lwa wisdom nakkuba ettale obirabanga ebyokusaga nti manyi ga mundu oli kutta walumba kinga gaddafi yamanya okugenda kwe teyakumanya naye tewalina kukyosinga gaddafi gwewali olina advantage yaggwanga kulisitulwa kubanga eggwanga lino gaggo singa mawanga g'abawarabu naye bwovamu bistatementi ebyo nga bwolina amaanyi bagezeeko hmm. twazze mu lwesi genda olwanyise ku amerika tulabe amaanyi ago wegenkana genda ke Iran lwanyisa ku Russia gezaako South Africa ogikube tujja manya nti seba akasajja kyekoogera ako kalaba kalumanywera amanyi gako tugeewulire naye omukulembeze w'eggwanga tajjayo biso kubaakulembera that is being toyinaamu yadde humanity n'obutegevu bw'ensibo obulaga eggwanga lyo nti olinako kyolyetaaza okujjako udde nyonyonta ebyo byemutulaga byemutegeeza ne bukeera enkyanga byo bistatement omuntu naga nti ddala waliwo ensajja tulina otutunulamu his excellency president yayogedde mm. navaamu ebyo nti ayagala okungezesa akategeere nti wendi mm. agezeeko yesu ogenda ziwa bannasayansi bali sente zonna zonna obawa kaseera ki akobulamu kotegese mu bintegeka eyekijeganga eyo kotegese nti ojja kukawangaala tekaliiwo tuddeyo ku table iyo mm. kutuna bute bwe tuli addressing ensonga zino ng'omukisa mukyaguli n'abali mu bukulembeze mm. leka ebyokulwanyisa byo ebyebagalibwako ebyo byolina ku mugongo gwo mm. bireke kukulimba nti ddala wooli amaanyi gonna ne bwe babikutikka nga biri mu ggwanga ne bagatukuwadde ekitundu kirigenda obeere nabyo tebirina kyebikugasa watali bantu tebirina kyebikugasa nabwekitetusooka na priority muntu priority gwanga then tunulira amanya ago golesage mundu gakuma batya abantu bano ye nyinge yabiri mu mukaga mu constitution akuwebo vunanzwa gakuma bantu nebyabwe so si kubala gate manyi ngabwe tugalina nti mungezeeko mm. ii entegera yaba na Rwanda mm. awe chambuzi zembibya gwachitutte mukugamanti busosoze mm. sijja hmm. gambo bote kubango bote twamukulisa izinga yayita tumwa mu byafaayo nga twogera ku nsonga enfu mm. sibujja kukeera nkyan kusizinga amiini mm. nedda amakulu mu kyo nti amiini mm. yasavinga ebibye byonna bye tumukutisizinga byayita olwaleero ali mu ggwanga lino mu nalwanda pua 911 sijja kugamba nti muganda munnange no ate era mba siri ku ggwanga nti lye nkutisizinga nkuba nsobi ezo zibalimu mutereeze tambule omukisa okyagulina munene bweoguzanyiramu ekisanja kino nkikubulirako nga who can try to prophesize nga tuyita mu byawandiikibwa histori yoggwanga gyavudde we tuli nawe we tulaga nga tukozesa ebyafaayo ndayira mu kisanja kino wekikulemanga okuterereezaamu amagenda go mabi mabi ddala agatagenda kuba kugwe wabula ne baganda bo bonna gye bali gagenda kuba mabi kale mu kyo byetwetaaga nga bannayuganda hmm. simanyi gabifuba hmm. olikyayogera mu bible suleiman hmm. we admire the strength of the youth but we respect the great hair of the age ate emyaka gyolimu giweebwa kitiibwa nga gisuubirwamu ekikuvaamu nga kizimba wabula teso kisi ekyonono bekiwa kule entalo mucho mm. ebikwatagana ku his excellency president nebyo byayogera mm. addemu atunuulire butya bwate eggwanga lino mu population yaalyo mm. noddigabanya mu bitundu omukaaga mm. oba regions twakutulawo nga tulina western region mm. tulina eastern region tulina kyetuyita bo kye batwala okuba central region mm. etekeddwa okuba nti buganda region mm. netubayo nekyetuyita north kalamojja gyeri kati ne kampala baagiwa ne bagitongolera atunuulire mu sfeya z'okutula regions ezo eggwanga aligabanye tudde mu bulimi bwaffe nga kitugenda otutandikira asooka ate katale nga tuyise mu bulimi ekyo kiba kisookerwako eggwanga lina ate abantu bagaggawale aleme kuba nti ate kasooli mu ggwanga lye yewe sente entono bw'atuuka e kenya abaku purayisi endala baganda bamwe bagagawalidde mu kutusiba kwali bonya okwo ne babanga wano musuubula ebintu ku ssente ntono ng'omulimi tafunamu naye ate okufunamu kutandika ku musuubuzi alina essente mwakatale mukalina ebbali eri era bakozesa ettende zisobola okuweereza ate ne mutiira abantu beggwanga lya mwakatale eggwanga lifugwa nga omaze okuyita mu agricultural sector emisolo bwe gineeyongera abantu gye banaaleeta gavumenti efune essente zigimala okulima enguudo okusawa amasomero mu universities zategera okulongera ku technology okuzimba kwa malwaliro okutambuza kwa masanyalaze okutambuza kwa pipelines za mazzi wamune byo bugagga ebiryawo tubikwate tubigabanye eggwanga tuliteke ku stake esobola okutambula so si mampati ga kifuba if you want to try my powers please go ahead ill show you hmm. that is being stupid eryo lyeggwanga bye byetaaga ebyo nga noli anava yawulirize nti danata zokutu mm. pulezidenti weggwanga lyejindi ayogera ebyo nze gambye amaanyi bwegaba weegali togala gaffe fogakakasa ku kyo si kuffe bwokulembera lwanyisa ku russia ba ku amerika mm. bungeza gyozeewo tunamanya nti omusajja kiseba alina byeyakola ebyo abaana abaddugavu balina bali eyo oba ebassa mu mpuku abayiiya abagezi hmm. bw'oba okyasuubula busuubuzi ngaeggwanga tosobodde diteeka ku levo ekola kikwanso ebyo hmm. tonyumya mm. aba nonsense aba nonsense kale mukyo kabadde kabaitho kuisawo information ku lwobulumi bw'eggwanga ne bannaffe enfuga gye mutufuzeemu etawansa okutunulira eggwanga mutunulidde ng'amaka gammwe okusalawo okutaliemu kitiibwa n'obuweereza obutalinaamu nsa y'amagezi ebintu tubikyuse tugezeko okwetoowaza ng'abaana abato tuke tukwate obwakabaka bw'omuggulu okufuuka obwaffe buleme kutujibwako kwekyo ekikwatagana ku his excellence the president is speech hmm. nje kikomyawo uh, katono nnyo uh, ndoza dakika nga satu nnya hmm. tukonereko ku nsonga ya nambozi okugambibwa oh, ye okugambibwa tetwaliyo yatugamba nti ab'ebijambi abamulumba ekiro uh, nga baagala kumutemaatema ne bamugamba asabe esaala ye esembayo mu bulamu bw'ensi bwe nambooze nemubwanambose bwe mm. mutwale ngaomwana omulizi mumaka omukaabikaabi awatali nsonga mutegedde bulungi oluvanyuma ate bwafiibwaku ba bwatukibwaku incident ekakasiddwa hmm. bayinza osinzira ku bulizi bwe buli ne batakakasa nsonga nti waliwo ekimulumye nabwakity enneeyisa ya namboozi bwe zeetambula mu byafaayo byebyobufuzi ku lwange nga ajja kana somani naddo simuwulirangamu kyonna kyamagezi kimuvaamu wabula politikisi w'ekyana ekito ow'okutomera obutomezi n'okuteekawo saakaasi mwe twabamanyirira nze nga nze bwe mulaba nabwekyo kiba kizibu okukakasa jjakana somani naddoli nga mu information yange y'obwalooya okutukuno n'eriiso liteka okuba verikini amakulu kyeggamba nti emboozi gyeyantereddewo ndaba etomeregana gyesetakusako nnyo debeti kiwanvu hmm. nga ndaba nti ekyabulamu ekyabulamu okumatiza nga nze jjakana somani nadduli hmm. abamatidde mulina eddembe naye nze nga bwe ndaba ebyobufuzi mu ntegeere yange ne kontekisiti gyembimanyiddemu tebakyaliwo okuba abaana abato mu bintu bingi banabyabufuzi abwe tubadde tusibirako enkoba zaffe ekitanaba kuzuuka nabwe kityo ebikwatagana ku kyo ne ku ebyo bikwatagana ku mboozi ye yeetaaga kubaako bakadeyideyi balala be bagiwa bagyogerere atalinze kuba nti mmala ebiseera mu kyo kubanga kenyini sifunanga ku sitatimenti yonna eva mu magezi ekyokulabirako kyembawa biri ndoza nga kumi na mwenda nambooza yavaamu statement eyogera ku famire y'omugenzi uh, ani kayiira yes kayiira nga kutisizinga his excellence president ekikolwa kyeyakola okeera enkyokukwata omudaali guli n'agwa famire ya kayira nga lipooti tefulumanga eyogera ku kayira butya bwe yafa n'ategeeza eggwanga nti tulaba nga president is monking the family of the late kayira twali tugenda kuba naye ku puroguramu n'atajja ku sapiensa ne bateekako eddoboozi lye ng'akutusa ezinga nga bwe baleta scotland yard ejja ekole investigations Ripoti jetawa banagwanga kutegera ku nfa ya Kayira ngiyakiremesa his excellency the president. Nanganti nambozi. Bobibanga siku zimba mikwano na kugenda kunonya bulu bwachana kitonga bwa sympathy. Statement ye gwengo mchalo muganda ebate kuvamu kugamba nti family ya Kayira litewe bwa mudali ogwo. Bwabanga newankubadde nakyawa mu seven afunyemu ku bwongo obujjukira nti famire ye weebwa omudaali tegujjanga mukalu famire eryesobole okuyambibwa that is true ekyokubiri kiraga obukuzi n'okulaga nti wakyaliwo ekiyinza okuba oliawo akamunyenya kweganga okukyuka bwe basobola okujjukira ku famiries eziringa ezo kyesaamanya monking ya famiry kyeyali ategeeza nga yekyali ki nze kwe kumubuuza ebibuuzo byo nenga nti mbiteeka eri abatuuliriza babitunulemu hmm. nange nkibaddiza olwaire ku online medias uganda hmm. nabuuza nambooze ebbanga lyewamala emmengo lyali gazi ne ku cbs ngaera okiraminga nti oli mukyala muganda ajjudde ataliko kawabyo era yemmu abaali ba victims mu biseera ebyayita banambooze bampuuga baani bamuhamad nseeko bakiriika eyo babantadde bansibye bankudde ku lwa cbs n'okuga ku nsonga z'obwakabaka bwe buganda mu context eyogera ku kigambo buganda kingdom siwulira nko statement yonna gyovamu mu kamwako kukowoola baganda gye tuli nga bwe wakowodde efamire ya owekitiibwa era omugenzi lukayiira bekalakase n'omudaali guli baguzire nawe tovanga mu statement yonna tugamba ku mmengo nti kyannaku nnyo era kiswaza nkowola abaganda oba abataka ab'obusolya gye muli kiba kirabika bubi nti saabasajja kabaka kitaawe yamuwa akatwa nabbosa hmm. kiki kyakola emmengo mu buweereza obwo noyita ku baganda twekalakaase hmm. nabbosa asobole okufuluma mmengo kubanga nabbosa yeyawa muteesa owokubiri akatwa nga kaweereddwa bote n'akatwalira nda nokutta sebufu bwango ronald ani sa edward mutesa bw'obanga wasobola okuba ne gatisi ezeetola ku bya buganda nonyonyola ebigambo bingi kyakulemera ku mumwaki okuva mu setimenti eyo nabbosa okuvaayo eri bwe kituuka ku famire ya kayiira obataddemu omukka bazire ekirabo kyebateekeddwa okufuna olw'obuzira gwe ate ku kino tewakyogerako ng'oli eri ebibiri ani anoonya saakasiwe by'emizanyo ne programu nzijukira bagikomya wakati ne batandika okuba amasimu awo mutabani wa hajja agambye nti kayiira <clears throat> ani nabosa yatta yatwala akatwa nabosa si ono ne bagamba bagundi saala mugwago wale ebyafaayo sibisomye nga mbyembunzi ntegeeza nabosa olwaliro gwe baawo obaminisita mu gavumenti yeno eriko sebugwawo hmm. ye kennyini oyo yaliwo enanyini kutwala katwa ne benzi gye bamuwa enzirugavu yajja nayo ngaekirabo ekyamuweebwa nimbuga nti gwentegeeza mwabeera ogozza nga musaayi gwa dipi gwe gubatawaanya mu bige ebyobufuzi mubitegeere oyo yakikola nga sawulya ku nambaoze nga saw statement eyo kale nze bwe mbatuna mu byobufuzi byabo hmm. byagadibe nga ly ebiri awo naye bamuwa tait ennungi gye bawa fred lumbuye hmm. the ticha kale obutayonoona nnyo kitiibwa kyabwa ticha hmm. ekyo tukyesonyi ono kiwa omulala byebyange banna online medias uganda wamu ne banna uganda bannange most especially abaganda kaseera kakuguka bwongo ebbanga lyonna tubadde tukululibwa bukululibwa mu kutiya ke kaseera okukera enkyokwabya ekutiya eyo kubuuze kutiya eno lwaki mwe batukululira ntegeeza the free entry and exit eyekigambo ggwanga buganda waliwo entonokeze yonna etukutula ku ggwanga uganda netusiganga tuli independent and sovereign buliba weriri kekaseera tukirowoozeeko katonda bankuumire bwati bwabaddeho nalebo jakana sulaimani nadduli purezidenti w'abantu eh, ate member of parliament 226 mukama wanaaba akkiriza eh, omanyi ah, okusinziira ku magezi gayina amangi banaluwero nze ndabanga mwabakola mwensobi era ndoza 226 kampite wano musabira obululu e, mudde mwate muyire ate muberenge ekintu mukikyusa kyusa ambadde ah, kitumutumba Derek omwana w'emmere ah, ndoza tuddingane omulundi ogunaddako naye mbagamba ebigambo bino e, wano omuzira kuno tukoyo kubanga tugukwatira wano nakibagambe wali mu ntandiko era nkiddamu nti omuzindaalo guno ankoyo kubanga nkwatira nate nga tubaweereza programs ennungi ennyo nammwe ne mubeereeyo ewammwe ne muwulira ddala nga ddala ekintu ekintu kibanyumidde nga muwuliriza emboozi ya, ya honarable jakana nadduli ngaaba nga asomesa ah, mmwe abali eyo abatwalako nmedias uganda mbagamba eh, nti twagala sandiyo omuzindaalo guno oba gwe oba olieyo wakiseka oba oliruddawa <laughs> nkubirako ku namba yange e, njagibawa nkubirako ku namba yange not 756 not 759 06 89 asatu musanvu not musanvu tano mwenda ziro mukaaga munana mwenda asatu musanvu oŋŋambe sitandi y'omuzindaalo tetwagaddemu oboneboneneho nalebonga omubuuza ate nga omuzindaalo omuzindaalo gumukugira okwogera onkubira oŋŋambe nti omuzindaalo guli wano tuddiŋŋane omulundi ogunaaba guzzeeko mubeere bulungi ate mwerako kuwulirizayo teri kukizayo kana amaka gange sente nze nzisonze nze mbonyebonye okwekitegeera nakugamba toyinza kubeera mu maka muno esente kwazisonye